Pleno, mano. ha ¿ah? lloraba, lloraba, lloraba. La cara. Sí, pero, pero sí, pero hubo un momento donde tú estabas con 27 dedos, weón. No sé qué hiciste, De puta madre, weón. Que bajarlo un poco para que este un escuche, que también. Sí, Ya estuvo la descarga. Puta, esta va así es diferente. Pero felizmente tengo esto, han salido buenas tomas con esto. De ahí antes que sea de noche, voy por ahí, pues. Sí, vamos por ahí a cerrar unas tomillas. Yo me metí.